はい、はい、 はい、の、新でお話した内容、ちょっと思い出してくださいね。特にね、ここに注目してください。ここに鉄ストーブがある。 あ結構遠く私の上で地震が起こってきますさあ何がてきましたてしまいましたねこの家で一番安全な場所どこでしょうか してください今頃失って気になってる人いませんか見忘れてる人いないかな壁を見てください壁に霧が入っていると思います海の余震でこの家倒壊するかもしれませんよあスそうでスで見つけられたんですけどねス外から出火しました勝ったーいいですね <laughs> 横浜地震防災市民憲章私たちの命は私たちで守